алейкум Жаз келді, март, мынау менің мұстақанам. Қазір сілерге не еш болысқан жөнді айтып берем. Бір қанчы вақыттан бері мен агротым, чарбам, хоббим жөнді вақытым болған жоқ. Қаным үстіне қыш болды, қызыр дәлі жоқ. Есіңіздерде бар болды, мұны жер мен теплисан болды шық. Есіңізде бар бұл? Мұны теплисаны бұлдым. Қазір жөнекі өйлі, агротты жөнекі өйлі қолтыма егіп қойдым, қыштан қандай шығаттым, жақшы шықты. Құдай бұйырса, kışında e, emi bunu emi alavuz ülüşün. Anam limondorun barıyla bir on çaktı. Anı üçü grup ettir. Ben hatayı bu yıl açığa kaldırdım öyle. Emniye oladı kendi. Ben görgen tarafım üçü ettir. Hem Belki kayra çıkağı çıkmayı bu yaşıldan hava anı kutu adam. Anam bunu ben çakan tepki takıldım. Kıl adam bunu. Çakan. Bunun içi ушундай Bolot курай берсе adır ушуну жасап атабыз а биякта эң Мирофос. Секретни объекты ұшып жатмыз. Мұстақырым, мұстақырым, инструменттер. Мұсташ, мен шагиртин ұсташылық бойынша. Мұстақы өмір, инструменттер. Кете жақында мынау станокты алдық. Соның станок екен. төрт беш операциясы бар пилет пилорамасы бар тіке тұрғаны бар баяғы рубанагы бар ырандасы бар енді документ бекітті мен инструмент бекітем мына бұл менің сейсім лагерь көп инструменттерім ұшында Бір біреуге тегізмей жоқ егер құрай көрсетпесін үйден бір алып бірінші алып кетіш керек болса мен ұшын алып кетсем керек мынау мен бағындай инструменттер көтеріп жүргенге бұяқта мінекей ключтар Goed. Жығылып. Мынау сейф, бұяқта да бүтін инструменттерім бар. Еркек кишиге ес алып тұрыш үшін эмне керек десе, ат мініш керек, мылтық атыш керек, ууга чыгыш керек и усталык қылыш керек экен Мына ууга чыкканга азыр мүмкүнчүлүк жок ат мінгенге біраз мүмкіншілік жоқ. Бұл уақыт табауыз, шығауыз. Орыстың еркектері балық қармайды екен, қырғыздықы атады екен. Ну, біз ем, шаарда шарды болғанша, бәлкім ұсталық менен болсо да бир аз сақтаймыз а айта айтып мына гумустарыбыз біраз уақыт бар мынау жерде ушунун баардыгы бир ә, жүз тоннадан ашығырақ гумус бар мынау жақта анан тетиги жерде да гумустарды көмгөнбүз ал жерде бир элүү тоннадай гумус бар бышып калса сатабыз келип алыңыздар дагы эмне керек ну бош убактымда ким кошулуп иштейм десек келиңиздер чогуу иштейбиз талашма жоқ кезекпенен менен пайдалы іш болмайды келешілік сол азырынча ушул туғанда анан дагы бир кызык нерсе бүтсө дагы отчет беребиз